E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutãozinho Até você vindo nada e me dar sua